नमस्कार म शर्मा हेगे बिके वान युट्युब च्यानलमा सबैलाई स्वागत छ आज म चाहिँ माछापुच्छे गाउँपालिका पोखरा क्यानोनिङ भन्ने त तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ कतिपयले जानु पनि भएको छ होला कतिपय जानु भएको छैन पोखरा क्यानोनिङ जाँदाखेरि क्यानोनिङको त्यो झर्ना ठ्याक्कै अगाडिपट्टि पर्छ यो झर्ना लुम्रे भन्ने गाउँ छ लुम्रे गाउँको चाहिँ ठ्याक्कै राइट साइडमा यो हाइड्रो पावरको ओभरफ्लो जस्तै यो पानी खसाल्ने हो यो जति बेला पनि खस्दैन कुनै कुनै टाइममा मात्र खस्ने हो यो झरना अहिले एक्कासी आएर यो धेरै पहिलाबाट झरिरहेको झरना हो अहिले आएर चाहिँ भाइरल भएर एकदमै मान्छे त्यहाँ गइरहेको अवस्था छ र तपाईँहरूले जानको लागि लोकेसन भनेको चाहिँ पोखराबाट ह्याम्जा जानेर ह्याम्जाबाट राइट साइड लिएर त्यो क्यानोनिङ सिधै क्यानोनिङ गयो भने ठ्याक्कै त्यो झरना देखिन्छ म चाहिँ अहिले लाचोक मेरो घरबाट जाँदैछु लाचोकबाट पाती खोला हुँदै त्यहाँबाट चाहिँ भिडाबारी झोलुङ्गे पुल तरेर खोरामुख हुँदै जानेछु यताबाट उताबाट अब हेम्चाबाट आउँदा त्यही साइडबाट देब्रे साइडबाट सोझै पुगिन्छ भने म चाहिँ मेरो घर यता भएर घरमा आएर अहिले यताबाट चाहिँ जाँदैछु यताबाट त सिधै सिधै छ एत तो बड़े सगे <laughs> यहाँ बड़ तल यहाँ बड़ तल डबल स्कैन स्टैंड का स्प्रिंग है फुसके जगह है जाउँ बिग्रियो बिग्रियो पनौती दिन होइन यो स्कुटर सधैँ बिग्रिने अरे डबल स्ट्यान्डको स्प्रिङै फुस्केछ क्या आउनुभयो तपाईँ ए भिडहरूतिर अब यो बाटो हामीले खरामुख जान्छौँ खरामुख हुँदै लिम्रे दिनु ब्यागमा भेट्छ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो तपाईँले धान्न ह्यान्डल अङ्कितको खटा र स्कुटरले दुःख दियो तिमीले स्कुटर चलाउँदै हो फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम पनि यति कन्फिडेन्स अझ मलाई पछाडि राखेर है अब कति गुल्टिनियो थाहा छैन कति ठाउँ गुल्टिनियो है मन बोल्दाखेरि क्या दाइले तपाईँले घुल्टाउनु भयो स्कुटर गुड्यो गुड्यो गुड्यो ल ल ल भाउजूको पछाडि दाई किन हो ढलफल अगाडि हेर्नुभएको छ अगाडि अगाडि अगाडि झर्ना आउँदैछ ऊ हेमर देखिरहेछ देखि चाहिँ आउँछ हल्का देखिएछ ल यो झर्ना चाहिँ पहिला धेरै अगाडिबाट हो अहिले बिचमा आएर एक्कासी भाइरल भएर यहाँ निकै नै रमाइलो भएको छ नेपाल नेपालमा चाहिँ यस्तै हो भाइरल भएपछि त ओहो यहाँ त धेरै टाढो टाढोको मान्छेहरू एकैचोटि ओहिरो लाएर मेला लाए जस्तो हुन्छ ल हेर्नुहोस् यहाँ पुरै लै गाडी बाइक ओहो हो हो हो हेलो हो ना नानी काम गर ए हेलो <laughs> लुम्रेमा मेला लागेछ झर्नाले बोलाइराखेछ हेर्नु सबै यहाँ भाइरल भएर मान्छेहरू एकदमै धेरै आएको अवस्था छ अहिलेको अवस्थामा एक हप्ता अगाडि यहाँ कसैले वास्तै अगाडि छुट्टा बाटो बाटोबाट हेरेर अहिले लु हेर्नुहोस् त्यहाँ लु हेर्नुहोस् त्यहाँ भन्छ क्या जस्तो पनि एक दिन पालो आउँछ आएको थियौँ नि हामी के गर्नु हो भाइरल अन्डा भाइरल अन्डा झर्नामा आउनलाई हातमा फोरै उठ्छ <laughs> यो भाइको हात हातमा फोरा उठेको कारण अर्कै <laughs> यो हुनलाई यो भनेको लेजेन्डहरूले मात्र बुझ्छ हेर्दा